Pule, ia de culo într-o parte, da. Vreau să urmeze. Și să duc așa un excavator puter să iei, să, că pe pot intrat. Să o distup frumos și trebuie o leacă să investești într asta, ca, ca să fie trecător cu totul. Dar și așa și vara, pe ce numai mașini șed. Numai cu o leacă murdărețe, că lasă, știi, Ne aflăm la una dintre cele 25 de mori care au fost activate activat în sat Climuț. Asta e unica moară care e din, din două nivele. La prim etaj, jos, mașina o sor de făină, la doilea etaj, mașina alt sor de făină. Moara a activat practic până în anii 90. Aici era așa, venea apă, pe apeduct, venea și aici, acolo era roata morii. Apa pornește din, uh, îi zic că era unul, e, răușor Lelinga, dar el se chema Clemauță, Climauță. După hărțile topografice care le-a făcut Schubert, pe hartă e scris râul Climauță. Alții zic Cușmir, că alții zic, uh, dar el se chema Climauță. Apa asta vine din hăt, din munții ăștia care de aici, este filtrată din, de sub pietre. Ne aflăm la așa numitul izvor al cărăușilor. Istoria spune că prin satul Climuț mergeau negustorii cu carele. Și în locul aici, în locul acesta, ei făceau popas. Acest izvor e luat sub ocrutirea statului, are debit de apă 18 litri de apă pe secundă. E o apă foarte rece și foarte gustoasă, după cum ați văzut. Și de aici, apropo, să începe și istoria cu groapa Lidei în ziua sânzenilor se arată deasupra gropii chipul ei, al idei. că? Și nimeni că la noi a venit. Cine? Când era tânăr, vă duceți la Nistru? Eu și mă duc. Nu, eu mă duc așa, știi, mă duc la Nistru, pentru că dacă la Nistru e iarbă, e aer curat și mă duc și aduleacă așa mare la Nistru și vin acasă. Că alt, alt treabă nu fac, dar asta o fac. Cu pot face. în greu mă sui la deal, că e la deal, dar vin și ce ori, eu îmbieți și o rămână și hai, hai, hai, hai, ajung eu acasă. Noi când am construit casa, am făcut două comnate și cu tindă. Că era greu pe atunci. Eu în 62 m-am luat, în 63 am născut prima fată. Așa se face pe atunci, la, învăț că face lumea așa, așa am făcut noi când face lumea. Nu a fost greu. Când scos chiatră, de ca de pe dealurile astea, am adus-o cu căruță, încărat, am făcut timelie, și apoi am zidit în sus. Și am ridicat vârful la casă, am făcut clacă, am lichit. Am făcut clacă, am acoperit-o și leac, te leac, am prins să faci o comnată și apă alta. Și tot așa, și tot așa, până că am îmbătrânit. Oi, păi, Ursulică, spune și tu ceva, chiar că numai pe mine mă ascult, dar pe tine nică. Ursulică? Cum venim? Noi aici de casă, care, că când eu îmi fac casă, eu ne-am grămadit, am scos chiatră, ne-am grămadit chiatră, ne-am adus lut, erau oameni numiți zdari, era zdari care construiau casă. Și am numit zdar și ne-a zis de casă. Și acum am făcut Alții vine la mine, eu mă înceam la alții, așa, așa. Azi, da, azi eu am uitat că nu s-a făcut o casă în sat. Nici clacă, nici nică. N-am, nu știu, nu, nu, nu ți nimic de când la noi în sat nu s-a făcut casă. Asta e. Asta e casa, asta e Să V-am arătat și în casă, v-am arătat și de afară. Ce mai vreți la mine? Îmi pare? Thank you.